Men eh, då är det... Happy birthday! Ja, har vi passerat på bara sådär? Uh, ja, och då tänkte vi som en... Uh, fira det med en uh, lax uh, licorice raspberry shot. Ja. Som vi faktiskt prövade en gång i senast våtsynt. Ja. Men idag tänkte vi... Göra på hela flaskan. Ja, på ett lite roligare sätt. <laughs> Det går inte för äran att hälla upp. Det räcker inte till 11 till. Nej, det blir... 12 shot, så 6 shot var. Eh, och vi kommer väl bryta efter varje shot lite grann. Låter det sjunka ja. in och... Eh, vi tänkte då, det här kommer inte vara på tid. Men eh, jag tänkte... Vi har den på tid ändå. Alltså, den går bara på tid. Jag startar den nu. Shit. Väldigt ut shotten här. Ja. Eh, ja. Sex så. Ja, då säger vi skål. Grattis! Den är fortfarande lika god. Den är god. Mm. Nästan godare idag faktiskt. Den var, den var, den var godare idag än... Eh, kan det det kanske var för att svetten förstörde smaken. Ja, jag tyckte det faktiskt. Och sen har vi druckit andras Varmt också. Ja, så jag tror inte... kanske syrlig hejk. Känner du hallongen mycket mer? Ja, mycket mer idag. Mycket mer? Ja. Uh, jag, jag måste ju säga den här... Eh, jag ger nog fan en femma idag. Jo, absolut. Det var skitgott Jag tror att jag sa 4,5 sist. Mm, jag kommer inte ihåg, jag, tror jag sa 3 men mm. ja. Nej men det här var en helt annan ja. smak idag. Ja säger vi skål igen då va? Ja, skål. Det var två. Nej, men, ska vi bryta där och låta sjunka in eller mm. så drar vi allihopa? Nej, vi låter den. Låt den sjunka in. Men fan vad god den var. Mm. Men jag känner du att det blir slem? Alltså... Man... Mm det... är första gången jag känner drägel. Nej, jag får det av citron, det är då, då börjar jag. Men inte av det här, absolut mm. inte. Jag tycker... Ja, jag har inte ätit något idag så jag får se hur jag reagerar på det här. <laughs> jag drack fyra glas vin innan jag kom hit också, så att... <laughs> ja, så att jag var ju på middag så att, ja, det... Vi kan ju berätta att vi har ett samarbete med Tapp storstaden, eller vad säger de? Ja. Eh, det är lite sådana här små fake-tatueringar. Eh, de ja, lät det då på armen. Eh, den videon kommer nog längre fram, eller hur Ja, vi ska pröva de här tatueringarna. Från Tattoo Star. Mm. Vissa sånger. Ja, jag tror det är nog det. Vi säger att det är det. Ja, annars, jag annars, det. annars får vi om ursäkt och jag kollar igenom att det är rätt namn vi har. Exakt. Jag lägger upp en länk eh, till dem. Ja, så vet att det är korrekt. Min mage, alltså. Och jag har inte ätit någon idag. Oj, oj, oj. Känner, ska vi, jaha, du, du, du bara kör vidare på shoten? Ja, eller ska vi vänta? Ja, det är det, det, det, det jag undrar. Om vi ska låta den sjunka ett par minuter. Jag ja. låta den där vara igång vi kan ja. göra. Ja, hur länge har Vad fan, det ser Tre minuter. Ja. Det är två shot på tre minuter. Ja. ja. Ganska okej. Ja. <laughs> Så, men jag tycker jag känner mycket mer hallonsmak idag som sagt. Ja, men det var svingod alltså, varken... 25 procent. Ja. Mm stirra lite när jag ska gå hem. Ska du gå? Nej, jag kommer inte ta bussen men... Sitta och hänga där som ett... Oh. Ja men som sagt, jag går gick vin innan jag kommer hit. Ja. Sen då var det till 25% i shot. Ja. Skål! Den börjar bli bra sen. Ja, jag, det, nu börjar jag bli lite less på den. Ja, det är samma jag. Ja. Jag har tre klumpar på den här jäveln. Tre? Varför det? Varför bytte du av den? För att eh, den vart söt. <laughs> det var, det, jo, det vart... Nu smakade inte... Äh, det första var ju kanon. Ja. Fy fan vad gott. Men nu, nu är det liksom- som... Men det är, det är, som, om, det är som om man eh, dricker turkisk peppar. Det blir också, man blir lite less efter ett tag. Mm. Du, har kvar det till idag så. Ja, jag vet. Jag stoppar bara. För att det vart för sött. Ja men det är, det är som om man dricker en flaska turkisk peppar mm. eller håller på med flera stycken och man känner till slut ah, det blir för sött helt enkelt. Mm. Ja, det är för det, om jag ska ta en rökpaus och vänta lite Ja men med vatten. it happen. Nu är det som det är. Ja, ja det är som det är. Men jag har bärsat och du har vinat. Ja, så, så det hade ju, du har inte ätit heller. Nej. jag åt en jättestor entrecôte alltså. Ja, jag har inte ätit någonting för jag kommer bli full. Nu gick det lättare. Jo, man, man, det, det, det, man ska vänta lite med det. Så det är därför jag ville. Det är bara... <laughs> Det är inte så att det är äckligt. Absolut inte. Men den är så söt. Den är fruktansvärt söt. Ja, eftersom man har dragit... socker som är i den. Du som har bra syn. Jag som har bra syn? Fan måste bara på glasögon. Jag ser fan inte vad det står. Eh, det står ju fan inte ens. Det ska ju stå. Kanske ser ni årsutsäkning? Nej. Sitt nere då. Två... Riktigt känd fenomen. Ja, alltså jag kommer ju absolut inte... Jag är en svensk i alla fall, så mycket kan jag säga. Jaha, det var ju roligt. <laughs> Swedish licorice based shots. Men varför står det på engelska om det är svenskt? hade som på svenska, spritdryck 500 ml. Nej, det, det är en handliten. Men jag är inte full. Skål på den. Ja, ska vi göra? Okej, vi drar den där. Nu börjar det vara bra äckligt sött alltså. Ja, men nej, det är det inte gott längre. Nej. Det var jättegott i början, men nu... Nej. Men jag ger fortfarande en femma. Om man bara tar en. Ja, man ska inte dricka en flaska. Nej, i och för sig vi hade ju druckit lite. Eh, en klart hade du tagit. Ja. Vad? I förra filmen. Men, men jag måste säga... Tack Swedebäck för att du nämnde oss idag på din live. För övrigt, igen. Ja, tack Swede. Säg till det, men nu får, jag, nu får jag veta det. Ja, jag fick veta det just innan du kom. Ja, vad härligt så var det... Round two. Är du nöjd? Eh, hur som helst, Svidde. Tack. Eller hur? Åh, vad du börjar slira kompis. Va? Vad du börjar slira. Ja. Men du Svidde, den här är för dig, eller hur? Jajamän. Skål. Skål Svidde. Det var 11 shot, 6 val. 6 val, 12. ja, 12 val. Men vänta. 12 tjock, 6 var. Men nu ska Nico få smaka en sak av mig. Jaha, okej. Okay. Vad har du för intressant till mig? Carolina Reaper snus. Lukta på dem. Jag kan också ta en. Vänta, eller jag kan Det bara... här är egenhändigt skapad alltså. Det, har det var gjort. Så att, Carolina Pulver. Sponsrerad av Magnus Johansson. Då vet du vad det är. Ja. Jag tar två. Ja. Du tar en. Jag ser hur den smakar. Eller om de bränner någonting. Jag tror sen det bränner inte ett skit men det smakar skit. Jag sen det bränner inte ett skit men det smakar skit. Det bränner inte skit, det smakar skit. Tack för att du bjöd på det här. Jag känner ingen, jag känner... <laughs> Jag är inte så i och för sig. Så man... Gör så här. Dra in som du röker. Fan, det luktar så äckligt. Det luktar jätteäckligt faktiskt. Men vad tycker du om smaken? Jag känner ingen smak. Jag känner, men den, den, den, den bänder för mig. Jag känner du inte nu? Alltså, jag har bärsat öl sen klockan tre. Och du har bärsat vin sen. Ja, du bärsar vin. jag menar, vina dricker vi inte middagen varför vi var fyra glada. <laughs> Men jag hade ätit. Jo, jag hade ätit sex totalt, hela korvstruten. Eh. Vänta, det finns kvar en slatt. Va? En slatt kvar. Ja, du vet. En slatt kvar. Nej, du också. Ja, men det finns ju ingenting kvar. Ja, kolla här. Vänta. Kolla här. Va, va, va. Nu är det slut. Det här är för Svidebäck. var ju svikelse. Ja, det är jävligt svårt. Men allvarligt Swedenberg, vi är evigt tacksamma för dina, eh, vad säger man, delningar? Nej, vad säger man? Jag vet inte, namedropping. Ja. Mm. Vi, vi är tacksamma i alla fall. Och, eh, men eh, jag tror den här videon är över. Eh, <laughs> jag tror också... Vi kommer igenom bonusmaterial på 20 minuter. Men... Bonusmaterial 20 tapp. Nej, 20 minuter. Så att... Eh, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. 21 minuter och 50 sekunder. Så Men. som sagt, lämna en tumme upp så ses vi nästa gång. Sex, äh, tolv. Ja, tolv barn. Nej, vänta. Tolv tjock, sex barn. Vad fan sitter du och babblar om det här på kameran? Den fan rekordar ju. Alltså nu börjar jag... Jag är inte alls förföljd. Nej, nej, nej, nej. nej. jag funderar om vi om jag skulle kvart i cigaretten och sen går vi tillbaka till den sista. Eh. Vänta nu, har vi tagit och tryckt på play? Ja, det har jag. Jaha. Det här är en 120 special edition. Jag sa det.